Budynek przy ulicy Rumiankowej 5 Osiedle Żerniki we Wrocławiu Jest to jakaś stara rozdzielnia Stary budynek elektrowni A tutaj z boku Rumiankowa 7 Dzisiaj 2 marca jest, tak? 2 marca 2014 roku. Filmuje Darek Kraśnicki z Wrocławia.